Després de 25 anys de vida, la Universitat Pompeu Fabra ha agafat eh, empenta, ànims eh, per decidir obrir al públic. Un patrimoni que per eh, motius de manteniment i motius de seguretat no, no ha estat possible fins ara obrir. Estem molt contents perquè ho fem el dia abans, el Dia Internacional dels Museus. Una de les dues úniques capelles laiques que hi ha al món, que és la que Antoni Tàpies va decidir fer per encàrrec de la Universitat Pompeu Fabra quan va néixer. Un espai que ell ens confronta a la vegada amb objectes i amb quelcom que té l'aparença d'una pintura, però és més aviat un espai per retrobar-nos a nosaltres mateixos, amb una mena de duplicitat del joc, on un parla amb un mateix recuperat una part del patrimoni, que és el vídeo, que ha nascut com a resultat de fer un editing de gairebé unes 5 hores de gravació de tot el procés d'instal·lació i de creació de la pròpia sala de reflexió. És un edifici pòstil, una mena de laberint d'arcs de mig punt, eh, preciós, espectacular, un edifici de, de Josep Fonseré, però sobretot hi ha la figura d'un Gaudí molt jove que va ajudar Fonseré a fer els càlculs i que segurament algun dia sabrem la importància que, que el propi Gaudí va tenir, no només en els càlculs d'estructura, sinó en l'aspecte final de l'edifici. Esta es la oportunidad de ver el arte en un contexto diferente. ¿no? El propio Tapies lo dice, el arte al servicio de la sociedad y de la reflexión en torno al mundo y en torno al, al futuro también. Per mi un dia emblemàtic. La Universitat Pompeu Fabra necessita fer sentir que és una universitat transparent, una universitat fàcil de conèixer, on hi pot anar tothom. Aquesta mena d'iniciativa amb l'art és una invitació als ciutadans de tot el món que ens visitin. Per mi és un pas eh, de gegant que hem fet avui que ens ajudarà en moltes altres coses que l'UNICEF necessita per continuar progressant.